kaçırkan dar demer Vungala şirmel dimeher Zaskiligiz aviviler Gülünik zaz yarana ever Vuna kaçırkan dar demer Vungala kili giz Zaskiligiz aviviler Gülünik zaz yarana ever به قرار نده مرخورای چند زیار چند زیار بلونیر وازه ورگودای چند زیار چند زیار به قرار نده مرخورای چند زیار چند زیار بلونیر وازه ورگودای چند زیار چند زیار شهیل ریگ اکر کرای چند زیار چند زیار gazas Vach vil galas gumir nanas Vi suret qeyar zazapas Vi viler aygan yalahzas Vaz minet ya kili qezas Vach vil galas gumir nanas Vi suret qeyar zazapas Vi viler aygan yalahzas ne kerar ne demer kuray çan ziyar çan ziyar Ülünü vaze ver guday çan ziyar çan ziyar Ne kerar ne demer kuray çan ziyar çan ziyar Ülünü vaze ver guday çan ziyar çan ziyar Beynrik eker kuray çan ziyar çan ziyar savaş kadar Hunta kurlarik jezvadar Hun Allah'a şirin gafar Rikel kezi alamayar Yer filiz avaş kadar Hunta kurlarik jezvadar Hun Allah'a şirin gafar Rikel kezi alamayar Mekherar ni demer kuray şan ziyar Ülünig ver guday çan ziyar çan ziyar Mekherar ne demer kuray çan ziyar çan ziyar Ülünig vaze ver guday çan ziyar çan ziyar Şehilrik e ekher kuray çan ziyar çan ziyar demer xuray chanziyar chanziyar Ülünig vaze ver guday chanziyar chanziyar Ne qerar ne demer xuray chanziyar chanziyar Ülünig vaze ver guday chanziyar chanziyar Çehivrik eker xuray chanziyar chanziyar Çehivrik eker xuray chanziyar chanziyar